ስንመጣ ምንድን ነው የምንመለከተው መልቲሜትር እንዴት እንጠቀማለን ወይም መልቲሜትር ለመጠቀም ቅድመ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው እና የዲጂታል መልቲሜትር አጠቃቀምስ እንዴት ነው የሚል ይይዛል ማለት ነው። ኦኬ የዲጂታል መልቲሜትር አጠቃቀምን ያካትታል። Okay? ሌላ ደግሞ analog multimeter። analog multimeter ለነገሩ አሁን በዚህ ቦታ በዚህ እንትን ላይ cover አናደርግም ግን በሚቀጥለው part ደግሞ ስለ analog multimeter part እናያለን ማለት ነው። አሁን ግን የምንመለከተው አብዛኛው ትኩረት ሰጥተን focus አድርገን የምናየው ምንድን ነው? የ digital multimeter አጠቃቀም ነው። Okay okay so multimeter ስለ multimeter ስናይ ምንድን ነው current በአይናችን እንግዲህ ማየት የማንችል የማይታይ ነገር ወይም ነው እንጂ የሚታይ ነገር አይደለም። የ current ፍሰት ማየት የምንችለው ለምሳሌ አምፖል ተገጥሞ ብራንድ ሲሰጥ የተለያዩ ማሽኖች ሲሰሩ እና በመልቲሜትር በመለካት ነው። ስለዚህ እንደ ኤሌክትሮኒክስ ቴክኒሽያን በመልቲሜትር ለክተን ማየት ተገቢ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ የኤሌክትሮኒክስ አካል ለምሳሌ capacitor፣ resistor፣ diode ወዘደ እነዚህ ነገሮች ጤናማ መሆናቸውንና አለመበላሸታቸውን የሚያረጋግጥ multimeter ነው ማለት ነው ስለዚህ multimeter ስንጠቀም እነዚህ component ኦች ባለፈው በክፍል ሶስት ያየናቸው component ኦች መስራታቸውንና አለመስራታቸውን በ multimeter ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው Okay ወደ multimeter ስንመጣ ሁለት አይነት multimeter ኦች አሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው analog multimeter የሚባል የቆየ multimeter አይነት ሲሆን ግን አሁን ዘመናዊ ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? digital multimeter ነው ማለት ነው። የሁለቱ ልዩነት ምንድን ነው? ውጤታቸውን በሚያሳዩበት መስኮት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ analog የመርፌ ወይም needle መስለው እዚህ ላይ የሚታየው መርፌ የሚመስል ነገር በመጠቀም እቃዎች መስራታቸውና አለመስራታቸውን የሚያሳይ ሲሆን ዲጂታል እንደ ስሙ digit በመጠቀም digit ከዜሮ እስከ ዘጠኝ እና ነጥቡን በመጠቀም digitally የእቃዎችን status ጤንነታቸውን የሚያረጋግጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው analogs multimeter ነው ወይ analog multimeter ነው። ሁለተኛ ይሄ ግን ምንድን ነው digital multimeter ነው ማለት ነው። Okay ስለዚህ የአብዛኛው multimeter ክፍሎች እንደመለከተው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአብዛኛው multimeter ክፍሎችን ስንመለከት ስንመለከት ምንድን ነው የመጀመሪያው ተግባር እና መጠን ማቀያየሪያ ማለት ነው። እችኛው ነው ማለት ነው። function and range switch ብለን የምንጠራው function። ስለዚህ እቺ range ኡን ትቀይራለች። የዚች ጫፍ ቀጭኗ በኩል ወይም ቀጭን part አለና እሱ ምንድን ነው range ኡን ያሳል ከየት ወዴት እንደሆነ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ቁጥር ማሳያ ብለን ምንድን ነው የምንለው display ብለን የምንጠራው ይሄኛው part ምንድነው ቁጥር የሚያሳይ part ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ multimeter ከምንለካበት እቃ የነበረውን የውስጥ ኢንፎርሜሽኖችም የከረንት ስታቴስ የሬጂስተሩን እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን የሚያሳይ ነው ማለት ነው ይቀጥላል እና ሌላው ምንድነው common jack ወይም የጋራ መሰኪያ ብለን የምንጠራው እና የጥቁር ገመድ ጫፍ የሚሰካበት ነው ማለት ነው ጥቁር ገመድ ማለት ይሄ ጥቁር ገመድ ጫፍ የሚሰካበት ወይም እዚህ ላይ በአጭሩ ሲቀመጥ ይታቸዋል። COM ብለን የምንጠራው እቺ part ናት ማለት ነው። ይሄ part ምንድነው? common ወይም common jack ወይም የጋራ መሰኪያ ብለን የምንጠራው part ነው ማለት ነው። ሌላኛው መሰኪያ ምንድነው? V መሰኪያ ወይም ቪ ጃክ ብለን የምንለው ቪ መጀር ጃክ የሚለው ቀይ part ነው ማለት ነው። ቀይ ገመድ ጫፍ የሚሰካበት ሲሆን የሚለካው voltage፣ resistor እና current ኡን ይለካል ማለት ነው። ይሄኛው ነው እንግዲህ V jack ብለን የምንጠራው red red probe ኡ የሚገባበት ምንድን ነው ይሄኛው V jack ብለን የምንጠራው ማለት ነው። common ብዙ ጊዜ ምንድን ነው በጥቁር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው መሰኪያ ምንድን ነው? አስር amperage የሚይዛለ ሀያ amperage የምንሰካበት ለቮልቴጅ መለኪያ የምንጠቀምበት አለ። Okay ስለዚህ ይሄ የ multimeter ክፍሎች ናቸው ማለት ነው ባጭሩ። እና multimeter ከሱቅ ስንገዛ ማየት ያለብን ወሳኝ ነገሮች ምንድን ናቸው ታዲያ? ወሳኝ ነገሮች እነዚህ ነገሮችን discuss። ስለዚህ አዲስ multimeter ስትገዙ አንድ ላይ ታሽጎ የሚመጡት ነገሮች አሉ ስለዚህ እነዚህ ምንድን ነው መጀመሪያ multimeter ራሱ multimeter አለ Okay multimeter አለ ሁለተኛ ጥቁርና ቀይ የሚሰኩ ገመዶች ማለት ነው እነዚህ ጥቁርና ቀይ የሚሰኩ ገመዶች አሉ እና black and red probes ብለን የምንለው ሶስተኛ ምንድነው ባትሪ አለ Okay ባትሪ አለ ስለዚህ ባትሪን አስታውሱ ሌላው ምንድን ነው thermoelectric couple ብለን የምንጠራው እዚህ ታሽጎ ነው ውስጥ ያለው። ይሄ ለምንድን ነው እያንዳንዱ የኤሌክትሮኒክስ ፓርት ቴምፐሬቸርን መጀር ለማድረግ የምንጠቀምበት አንዱ component ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስድስተኛ ምንድን ነው የአጠቃቀም manual ማለት ነው። ይሄ manual እዚህ ውስጥ የሚመጣው manual በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአጠቃቀም manual ኡን ሁሌ ማየት አለብን። ስለዚህ እያንዳንዱ አሁን ለምሳሌ ይሄ multimeter የራሱ brand አለው፣ የራሱ ማንዋል አለው፣ ሌላው እንደዚህ። ስለዚህ የአጠቃቀም ማንዋል ማንበብ ሁልጊዜ ይመከራል ማለት ነው። Okay። ስለዚህ የ DC current እንዴት እንለካለን? DC current ማለት ምንድን ነው? DC DC ስንል ምንድን ነው? Direct current ማለት ነው። Direct current ለመለካት ቀይ ገመድ በ V መሰኪያ ላይ መሰካት እና ጥቁሩን ገመድ ደግሞ common ቅድም እንዳየነው። ጥቁሩ ምንድን ነው Common ይሄኛው COM የሚለው ቦታ ላይ እንሰካለን። ከዛ ቀዩን ደግሞ በቢ ጃክ ላይ እንሰካለን። ከዛ በኋላ መለካት ነው፣ መለኪያ ላይ ማስቀመጥ። እንዴት ነው የምናስቀምጠው? አንደኛ የተግባር መቀየሪያ ወይም በ DC አቅጣጫ ላይ ማድረግ ማለት ነው። እቺ ተግባር መቀየሪያ ናት። ቅድም እንዳወራነው። እቺን ይዘን በ DC አቅጣጫ DC አቅጣጫ ላይ ማስቀመጥ፣ ሁለተኛ ቀይና ጥቁር ጫፉን በምንለካበት እቃ ላይ ማስቀመጥ። ስለዚህ አሁን ይሄ ባትሪ ነው። ባትሪን ምንለካ ከሆነ ቀይና ጥቁሩን በባትሪ ማስቀመጥ። ግን ሁሌ ማሰብ ያለብን ቀዩን በፖዘቲቭ ላይ Okay፣ በፖዘቲቭ ላይ እና ጥቁሩን ደግሞ በ negative ላይ ሁሌ ማስቀመጥ መርሳት የለብንም ማለት ነው። Okay ስለዚህ የሚለካውን እቃ መስመር መክፈት ምናልባት ስዊች ካለ በዚህ ጊዜ ምንም ያህል ቮልት እንደሆነ ቁጥሩን ማሳየት ስለማይችል ስዊች ካለ በመሀል ስዊችን መክፈት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ DC current ለመለካት የምንጠቀመው ነው። Okay ሁለተኛ current type ምንድን ነው? AC current ነው። እና AC current ን በማድረግ ምንድን ነው ቀዩን ገመድ በ V jack ላይ መሰኪያ ላይ መሰካት። ቀጥሎም ጥቁሩ ገመድ ደግሞ በመሰኪያ ላይ በ common ብለን የምንሰካው አጠገብ ያለው ሁለት መቶ mega ampere ያለው ምክንያቱም ብዙ ነው የሚመጣው current እና በ AC ሲሆን እዚህ ድረስ ያለውን የ AC current ለመለካት ቀዩን ገመድ በ ten ላይ መሰኪያ ላይ መሰካት ማለት ነው። ተግባሩም ወደ የት ነው? ወደ DC voltage መቀየር ድክባር እዚች ላይ ያለችውን DC የሚል እዚህ ጽሁፍ አለ። አዙረን በ DC ላይ ማስቀመጥ እና በምንለካው ላይ ቀዩ እና ጥቁሩን ገመድ ማገናኘት። ለምሳሌ እዚህ ላይ ከትራንስፎርመር የሚወጣው ለምሳሌ transform የተደረገውን AC current የምንለካ ከሆነ እቃው ላይ ማሳረፍ ማለት ነው። ስለዚህ ሽቦዎቹ ብዙ ጊዜ ማስታወስ ያለብን ምንድን ነው፣ ቀዩ ከሆነ ቀይ ሽቦ ራሱ አለ ማለት ነው output። ስለዚህ አብዛኛው ጊዜ ቀዩን ቀይ ላይ ቀይ በመጣው ተርሚናል ላይ ብናደረግ፣ አሁን እዚህ ላይ እንደሚታዩት ምንድን ነው ቀይ አለ። እዚህ V jack ም ቀይ ላይ ብናደረግ ራሱ አውቶማቲካል ጋይድ ላይ ነው ማለት ነው። Electronics standard አለው። በዛው ስታንዳርድ መሰረት ነው። ሌላው የምንለካው ምንድን ነው resistor እንደንለካለን Resistor ም መስራትና አለመስራትን ወይም በዋናነት መስራት አለመስራቱን በሚቀጥለው part እናያለን። ግን አሁን ምን ያክል እያንዳንዱ የራሱ የ resistance capacity አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን resistance capacity ለመለካት ቀዩን ገመድ በ V jack በ V jack ወይም መሰኪያ ላይ መሰካት፣ ቀጥሎ ጥቁሩን ገመድ ደግሞ በ resistor ምልክት ላይ መሰካት እዚች ላይ አለች ኦም ምትል አለች እና እዛ ላይ ተግባሩን ቀያርን ወደ ምንድን ነው ወደ resistor የምለው ወደ ዛች ኦም ምልክት ላይ ማዞር Okay resistor ከቦርድ በኋላ ከተነቀለ በኋላ ነው የቦርዱ ላይ መዝጋት ለብቻ አሁን እዚች ላይ እንደምናየው resistor ዋ ለብቻ ኢንዲፔንደንት ሆና ነው ማለት ነው የምለካው Okay ቀዩንና ጥቁሩን ጫፉን በመለኪያ resistor እግር ጋር ማገናኘት ከዛ ጥቁር ማሳያ ላይ የተጻፈውን ማንበብ እዚህ ላይ ቁጥር ማሳያ እዚህ ይችላለች ቁጥር ማሳ ላይ የተጻፈው ነው። ስለዚህ ይሄ የ resistance capacity ው እያሳየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን ያክል resist ያለው ላዩ ያለው በእርግጥ የ color calculation አለው። እያንዳንዱ resistor የራሱ calculation አለው እና ምን ያክል resistance እንደሚለካ ያሳያል ማለት ነው በዚህ መልክ። ሁለተኛ diode ስንለካ Diode እንግዲህ ፍለው ቅድም ያልነው anode እና cathode አለ እና ሁለት መስመር አለ። ፍለው ምንድን ነው ከዚህ ፖዚቲቭ ወደ negative terminal flow ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዳይወድ ሁለት ነገር ነው የሚያደርገው። አንደኛው ምንድነው ጉድ ዳይወድ የሚል ብለን የምንጠራው ምንድነው የዚህ የሲሊኮን ዳይወድ ኢንተርቫል 0.5 እስከ 0.8 ላይ የሚለካ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው opened ዳይወድ ብለን የምንጠራው አለ እና እሱ ዳይወድ በዚህ interval ውስጥ open እንደምለው already ስንለካው አይሰራም ማለት ነው። Okay ሌላኛው ምንድነው shorted diode ብለን የምንጠራው እና shorted የሆነው already አንዱ ከአንዱ ጋር contact ከፈጠረ shorted ነው። Shorted ስለሆነ already contact አለው ማለት ነው። ስለዚህ already ስለዚህ የሚሰራው ምንድን የመጀመሪያው good diode ብቻ ነው ማለት ነው እና open ከሆነም ውስጡ contact ከዚህና ዳይወድ ውስጥ ያለው ይሄ ተቃጥሏል ማለት ነው። Shorted ማለት ምንድን ነው ደግሞ ሙሉ በሙሉ እንደ አንድ ኬብል ሙሉ በሙሉ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ የሚያስፈልገው ግን ምንድን ነው ትክክለኛ ጉዳዮት ሌቭል ላይ measurement ኡ ሲሰጠን ብቻ ነው። ሌላው ትራንዚስተር በምንለካበት ጊዜ የምንጠቀመው ምንድን ነው NPN እና PNP የምለው በተና ለዚህ ሶስት መሰኪያ ያለ ስለዚህ ቅድም ትራንዚስተር በሚራፍ ሶስት ላይ እንዳየ ነው ትራንዚስተር አንደኛው ምንድን ነው current ኡ የሚገባበት ነው የመሀለኛው ደግሞ current ኡን የሚያስተካክል መቼት ማለት ነው ማለት የሚመጥን ማለት ነው እንደ አስፈላጊነቱ እና ይሄኛው ሶስተኛው ደግሞ ምንድን ነው current የሚወጣበት ነው ብዙ ጊዜ collector ይህን collector base ና እና emitter ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ collector base emitter PNP type ለን emitter collector base ብለን የምንጠራው በዚህ መልክ አለ። okay እና ይሄንን ስሰካ ራሱ ላይ ሰክተን check up ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። okay transistor ኡን ግን በኋላ በ continuity ላይ የምናይ ይሆናል። ኦኬ በኮንቲኒቲ ላይም ትራንዚስተሩንም ዳዮድም በኮንቲኒቲ ቼክ ማድረግ እንችላለን። okay ሌላው continuity check eh, ስናደርግ እንግዲህ ይሄ በጣም important part ነው ማለት ነው important part ነው እና ይሄ የመስመር ቀጣይነቱን መለካት ወይም continuity measurement ማለት ነው eh, ወይም ቀዩን ገመድ በ V eh, መሰኪያ ወይም በ V jack ብለን የምንጠራው እና ጥቁሩን ገመድ ደግሞ በ com መሰኪያ common መሰኪያ ላይ መሰካት ተግባሩን በ buzzer ብለን የምንጠራው እዚች ላይ የድምፅ ምልክት አለች ድምፅ ምልክት ድምፅ ምልክት ያለውን እዛ buzzer ላይ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ buzzer ላይ ስናደርግ ምንድነው ይጮሃል ማለት ነው። ራሱ ሁለቱን ጥቁሩና ቀዩን ስናገናኝ power ኡን ስንከፍት መጮህ አለበት ማለት ነው። okay ስለዚህ ቀዩና ጥቁሩን ገመድ ጫፕ በሚለካበት ሽቦ ወይም መስመር ላይ ማድረግ የሽቦ ወይም የመስመር current የመቋቋም አቅም አንድ መቶ ohm የሚያንስ ከሆነ ለብዘር ድምፅ ያሰማል ማለት ነው። ድምፅ ካለ ሽቦ ወይም መስመሩ ይሰራል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለምሳሌ በቀላሉ እጃችን የሰው እጅ የራሱ ላይ ላይ current ስላለ መስራቱን ያረጋግጣል ማለት ነው። okay ለአብዛኛው አካልት መጠቀም እንችላለን ይሄ ነገር okay መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ይሄን ነገር ስንጠቀም continuity በጣም አሁን እኛ እዚህ ካየነው የተሻለ information ይኖረዋል ማለት ነው። okay የተሻለ ኢንፎርሜሽን ይኖራል። ስለዚህ የትኛውም transistor፣ capacitor፣ diode የትኛውም ነገር even transformer በ continuity መለካት እንችላለን ማለት ነው። okay በ continuity መለካት እንችላለን። ይሄንን ስንለካው ግን ሶስት ነገር ሊያሳየን ይገባል። አንደኛው ለምሳሌ capacitor normal capacitor መስራቱና ለመስራቱ እነዚህ ሁለት አንድ capacitor ቢሆን ወይ ሁለት እግር ቢሆን አንዱን እዚህ ላይ አንዱ እዚህ ላይ አድርገን ስንለካው ምንድን ነው እዛ ላይ በትክክል የሚቆጥር ከሆነ capacitor ኡ continuity ላይ አድርገን ስንለካው የሚቆጥር count የሚያደርግ ከሆነ ይሰራል ማለት ነው። okay totally ምንም ምልክት የማያሳይ ከሆነ opened ማለት ነው። opened ወይም ተቃጥሏል ማለት ነው። ውስጥ በትክክል እየሰራ አይደለም ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው የመጮህ totally continuity ላይ አድርገን ሳይቆጥር ጩኸት ብቻ የሚያሰማ ከሆነ ምንድን ነው ተቃጥሏል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ለምሳሌ ለሬዚስተርም ለምሳሌ ለትራንዚስተር ለትራንዚስተር ስንለካው ምንድን ነው ቅድም ትራንዚስተር ዜሮ ነጥብ አምስት እስከ ዜሮ ነጥብ ስምንት ድረስ ያለው በጣም አሪፍ ነው ብለናል እና ትራንዚስተሩን ስንለካ continuity ከዜሮ ነጥብ አምስት ጀምሮ የሚቆጥር ከሆነ ወይም count የሚያደርግ ከሆነ ያ ትራንዚስተር ይሰራል ማለት ነው። ግን አንድ ቁጥር ብቻ አንድ እዚህ ላይ የሚያሳይ ከሆነ ምንድን ነው እሱ already shorted um, ማለት ነው አይሰራ ማለት ነው ግን ትራንዚስተርም ሆነ diode አንድ መስመር ብቻ ስለሚሰራ አንድ መስመር ብቻ ስለሚሰራ ምንድን ነው የዚህ ጫፉን እያቀያየርን መለካት ያለብን ማለት ነው በሁለት መስመርም ተመሳሳይ ውጤት የሚሰጥ ከሆነ ኦሬዲ ተቃጥሏል ቀያየርን ስናስገባ አንዱ የሚቆጠር አንዱ አንድ የሚያሳይ ከሆነ transistor okay ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ መለካት እንችላለን። ግን በምንለካበት ጊዜ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄዎችን እናወራለን እና የኤሌክትሪክ አደጋ ወይም ጉዳት ለማስወገድ ከሰባት መቶ ሀምሳ ቮልት እስከ አንድ ሺህ ቮልት እዚህ interval ያለውን ቮልት ባንለካ ይመረጣል ማለት ነው። ለዚህ የተለየ multimeter ሊኖር ይችላል እና ስለዚህ እኛ የምንሰራው small electronic circuit ስለሆነ በጣም low voltage ነው። ይሄ በጣም ሰባት መቶ እንግዲህ commonly የሚታወቀው ምንድን ነው ሁለት መቶ ሀያ ቮልቴጅ ነው ያለው እኛ ኦልሞስት የምናውቀው እና እንደዚህ አይነት interval voltage ካለ ባንልካው ይመረጣል ማለት ነው እና multimeter ከመጠቀማችን በፊት የ multimeter መሰኪያ ቀይና ጥቁር ገመዶችን አለመበላሸታቸውን ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው በትክክል መስራታቸውና multimeter ከመክፈታችን በፊት የ multimeter ገመዶች ከኤሌክትሪክ ሀይል ወይም ከየትኛውም system ጋር አለመገናኘታቸውን check ማድረግ አለብን multimeter ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት እንጠቀማለን? ምን ምን ነገሮችንስ እንለካበታለን? የሚለውን አሳያችኋለሁኝ በክፍል አንድ ማለት ነው። በክፍል ሁለት ትምህርታችን ደግሞ የተለያዩ component ኦችን የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን አቅርቤላችሁ እነሱን እንዴት እንለካለን የሚለውን ነገር በተግባር የማሳያችሁ ሲሆን በክፍል ሶስት ደግሞ ለሞባይል ጥገና ብቻ የሚያስፈልጉ ለሞባይል ጥገና ብቻ የሚያስፈልጉ ከ printed circuit board ጋራ ከሞባይል ጋራ ተያይዘው ያሉ component ኦችን እንዴት እንለካለን የሚለውን በተግባር የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በሶስት ክፍል ነው የማሳያችሁ። በደንብ ተከታተሉ። ማሳለፍ አይገባም። በትክክል ማየት ይገባችኋል ማለት ነው። እያንዳንዱን ነገር የተለያዩ አይነት digital multimeter ይኖራሉ። እንደየሞዴላቸው አይነት ማኑዋሊና automatically የሚሰሩ አሉ። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ እጅግ ዘመናዊ የሆኑ non contact የሆነ ወይም ደግሞ ከንክኪ ነፃ የሆነ ቮልቴጅን የሚለኩልን እንትኖችም አሉ። በተለይ በ sense የሚሰሩ sensor mode ላይ አድርገናቸው non contact የሆነ ቮልቴጅን የሚለኩልን የተለያዩ አይነት digital multimeter ኦች ይኖራሉ። ነገር ግን ለእኛ advice የማደርጋችሁ የዚህ አይነት multimeter ኦች JYD DT 9205 A የሚለው በጣም ለአጠቃቀምም በጣም አሪፍ ነው። ዋጋውም ይሄን ያክል ውድ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ብትገዙ እመክራችኋለሁ። እንግዲህ ይሄ ለአጠቃቀም ምቹ ነው። እንደገና ደግሞ የዚህ አይነት ሆኖ auto ነው። ፓወር ኦፉ እና ኦኑ አውቶ ነው። አጋጣሚ on አድርገ ነው እኛ ሌላ ስራ ረስተን ብንረሳው በራሱ off ያደርግልናል ማለት ነው። ባትሪ እንዳይጨርስ ያደርግብናል። ስለዚህ ይሄንን ብትገዙ እመክራችኋለሁኝ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ይሄ ከላይ ያለው የራሱ guard ነው። guard ነው አብሮት ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ከ guard ኡ ውጭ ደግሞ እዚህ ውስጥ የምትመለከቱት ባትሪ ነው። ባትሪ ያው አብሮ ይመጣል። ዘጠኝ ቮልት የሚሆን ባትሪ አብሮት ይመጣል፣ እሱ ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ በደንብ እንድታውቁት ስለፈለኩኝ ነው። ለጀማሪዎችም ልትኖሩ ትችላላችሁ ብዬ ነው ይሄንን እንግዲህ detail ከመጀመሪያ ጀምሮ የማሳያችሁ። ይህንን ካልን አብሮት ደግሞ የዚህ አይነት ኬብሎች አሉ። በጥቁርና በቀይ ያሉ ኬብሎች አሉ። እዚህ ጋር ከፊት ለፊት የምትመለከቷቸው ሊዶች ወይም ደግሞ ቲፖች ያሉት ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አምፒሮችን በምንለካበት ጊዜ ላይ በእጃችን ልንነካቸው የማይገቡ ነገሮች ሲሆኑ መቆንጠጫ ያላቸው ባለመቆንጠጫ ኬብሎችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ግን አብዛኛውን ጊዜ በዚህ በዚህ አይነት መልኩ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ዛሬ ይሄንን መልቲሜትር ለመጠቀም እንዴት አድርገን እንጠቀማለን የሚለውን ላሳያችሁና ምን ምን ነገሮችን ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነገር ከመጀመሪያ ጀምሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን የማሳያችሁ በእኔ multimeter አቀማመጥ መሰረት ነው እያንዳንዳቸውን የማሳያችሁ። ስለዚህ DC voltage DC current voltage ወይም ደግሞ direct current voltage የምንለው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ከላይ ሰረዝ ሆና ከታች ደግሞ ነጥቦች ካሉበት DC ወይም ደግሞ direct current ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር DC voltage የምንላቸው የተለያዩ ቁጥሮች አሉ። ከ200 የጀምርና 220፣ 200፣ 1000 ድረስ እስከ 1000 ቮልት ድረስ የሚሆኑ DC voltage ወይም ደግሞ direct voltage ን የምንለካበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ DC voltage ወይም ደግሞ direct voltage የምንለው የምን የምን አይነት ቮልቴጅን ነው? የባትሪ charge የሆኑ ነገሮችን የምንለካበት በቻርጅ የሚሰሩ ቻርጅ የተደረጉ ነገሮችን የምንለካበት ነው። DC voltage የምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ የባትሪዎች እነሱን የምንለካበት ነው ማለት ነው። DC voltage ን በምንለካበት ሰዓት ላይ DC voltage ን በምንለካበት ሰዓት ላይ ይሄ የቀዩ ኬብላችን የሚሰካው የት ላይ ነው? V ወይም ደግሞ ohm የ voltage ወይም ደግሞ የ ohm ምልክት ያለበት ላይ ይሆናል። ጥቁሩ ደግሞ የጥቁሩ ኬብል ደግሞ COM የሚለው ላይ እንሰከዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር ያው function ኦች የተለያዩ እንትኖች አሉ። DC voltage ላይ off ነው እዚህ ጋር ያለው on እናደርግና እንደ መጠኑ ባትሪዎቹን የምናውቃቸው ከሆነ እንደ ባትሪው መጠን እንደምንለካው የ DC material ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ አይነት እንትኖቹን እዚህ ጋር function ኦቹን እየቀያየርን የሁለቱን ጫፎች አገናኝተን በቀጣይ የምናየው ነው የሚሆነው። የሁለቱን ጫፎች አንደኛውን negative ላይ ጥቁሩን negative ላይ ቀዩን ደግሞ positive ላይ ስናገናኘው ዳይሬክት ቮልቴጃችንን uh, ከባትሪ ጋር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌሎች ሪቻርጀብር የሆኑ እንትኖችን በዚህ መሰረት እንለካለን ማለት ነው። ሁለቱን ስናገናኘው እዚህ ጋር ዲስፕሌይ uh, uh, ያደርግልናል። በቀጣይ ያው practical አሳያችኋለሁኝ። እነዚህን እየቀያየርን የምንለካበት system ነው ማለት ነው። የምናውቀው ከሆነ ቁጥሩን እዛው ቦታ ላይ እናደርገዋለን። የማናውቀው ከሆነ ደግሞ ከከፍተኛውን ጀምርና ወደ ታች እየቀነስ እንመጣለን ማለት ነው፣ ትክክለኛ reading እስከምናገኝ ድረስ። ሌላው እንግዲህ ምንድን ነው alternate current volt ወይም ደግሞ AC voltage ነው የምንለካው። ይሄ በቢጫ እዚህ ጋር የምትመለከቱት AC voltage ነው። AC ወይም ደግሞ alternate current voltage ነው። alternate current voltage የምንለው እንግዲህ direct የቤት ውስጥ installation ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ electrical installation ላይ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙበት፣ እኛ እንጠቀምበታለን። ይሄኛው የሚያገለግለን እንግዲህ ምንድን ነው ከቀጥታ የሚመጣው መስመር electrical ዝርጋታ ላይ ምን ያክል flow እንዳለው ያንን ኤሌክትሪክ ምን ያክል ኤሌክትሪክ እየፈሰሰ እንደሆነ የምንለካበት በ alternate current ቮልቴጅ አማካኝነት ነው ማለት ነው። የቤት ውስጥ ሶኬቶችን ወይም ደግሞ የምጣድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የተለያዩ ሶኬቶች ያሉበትን የግድግዳ፣ የቆጣሪ እነሱ አይነት ነገሮችን የምንለካበት ምንድን ነው በ alternate current ላይ አዙረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን alternate current ን ለመለካት ቀጥታ ይችኛዋን pointer ኣን ወይም ደግሞ function ኣን እናዞርና እንደ እንደ ቮልቴጁ አይነት አሁን ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ከሆነ እስከ 240 እስከ 220 ቮልት ድረስ ሊያነብ ይችላል። እኛ እንግዲህ ከ200 ጀምረን እስከ 750 ድረስ መሞከር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 700 ቮልት ላይ አድርገን እንደየ እንትኑ የምናውቀው ከሆነ በዛ መሰረት ከላይ እንጀምርና እየቀነስን ወደ ታች ምን ያክል እያነበበ እንደሆነ በዚህ መለካት እንችላለን ማለት ነው። AC voltage ን ደግሞ ስንለካ AC voltage ም ተመሳሳይ ነው። እንትኖቹ ቀዩ V ወይም ደግሞ ohm የሚለው ላይ ነው። ጥቁሩ ደግሞ COM የሚለው ላይ እናደርገውና ምን እናደርጋለን? ቀጥታ ስንለካ በዚህ መሰረት ሶኬታችን ላይ መጀመሪያ off አድርገን ነው እንትናችን የምንነሳው። መጀመሪያ ሶኬቱ ላይ እናስቀምጣለን። ሁለቶቹን አንዱን አንደኛው ላይ አንደኛው የሶኬት ቦታ ላይ እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ on ስናደርገው እዚህ ጋር reading ይሰጠናል። መጀመሪያ ላይ ወደ AC voltage ካዞርነው በኋላ አቅጣጫችን ወይም ደግሞ function አችን ካዞርነው በኋላ ማለት ነው። ሌላኛው በዚህ እንትን multimeter የምንለካው ምንድን ነው? አምፒር የምንለው ነው። ልክ እንደ direct ማነው እንደ alternate current voltage ሁሉ alternate current ampere እና direct current ampere የምንላቸው አሉ። alternate current ampere የምንለው alternate current ampere የምንለው ቀጥታ ከኤሌክትሪክ ጋር ወይም ደግሞ ከቤታችን መብራት ጋር የተያያዙ የሚበሩ መብራቶች ምን ያክል እንትን እንዳላቸው ምን ያክል አምፒር እንዳላቸው የምናውቅበት ቀጥታ ከ power ጋር የተያያዘ ወይም ደግሞ ከትክክለኛው የኤሌክትሪክ መስመር ጋር የተያያዙ መብራቶችን የምንለካበት system ሲሆን እሱ alternate current ampere እንለዋለን። እሱም በምንለካበት ሰዓት ላይ የቤት ውስጥ አምፖሎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ ከኤሌክትሪክ ጋር የተያያዙ እነሱን የምንለካው እዚህ ጋር አድርገን ነው። በቀጣይ ያው practically የምናያቸው የሆነ AC እንግዲህ ከከፍተኛ የሆነ ቮልት ያለው መስመር ወይም ደግሞ ከዋናው ኤሌክትሪክ መስመር ስለሆነ alternate current ላይ የምናገኘው እነዚህን ለመነካት የግድ ይሄኛውን ቀዩን ቀዩን V ወይም ohm ያለበትን ወዴት እንወስደዋለን ማለት ነው? ወደ 20 አምፒር እናመጠዋለን ማለት ነው። ምን ስንሰራ የኦልተርኔት ከረንት አምፒረንስ ስንለካ ወይም ደግሞ ቀጥታ ከዋናው የመብራት መስመር ጋር የተያያዙ የተገናኙ መብራቶችን የነሱን ምን ያክል አምፒር ነው የሚያመነጩት ወይም ደግሞ ምን ያክል አምፒር ነው እየሰጡ ያሉት የሚለውን ነገር ለማወቅ ቀጥታ ቀዩን 20 አምፒር ወይም ደግሞ unfused የሚለው ላይ ማለት ነው unfused የሚለው ላይ maximum ከ20 አምፒር በላይ የምንለካው ስለሆነ ከ20 እስከ 200 milli ampere ድረስ ስለሆነ የምንለካ እዚህ የምንለካበት ቦታ ላይ አድርገን በዚህ መሰረት ቀጥታ እንለካለን ማለት ነው። አለካኩን በቀጣይ እንግዲህ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ሌላኛው ምንድነው? direct current ampere የምንለው ዲሲ ኤ የምንለው ነው። ይሄኛው ምንድን ነው ከባትሪ ጋር ወይም ደግሞ ሪቻርጄብል ወይም ደግሞ በቻርጅ የሚሰሩ ሊሆን ይችላሉ። አለዛም ደግሞ normal use and throw የሆኑ ባትሪዎች ከእነሱ ጋር ተቀጥሎ የሚሰሩ የተለያዩ መብራቶችን የእነሱን አምፒር ምን ያክል እንደሆነ የምንለይበት እሱን በምንለካበት ሰዓት ላይ ደግሞ ነው function አችን ወደዚህ አዙረን የምንለካው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ያው ከሀያ micro ampere ጀምሮ እስከ 200 milli ampere ድረስ ይለካልናል ማለት ነው። direct current ampere ampere ን ግን ስንለካ የ direct current ampere ን ግን ስንለካ ያው እንትናችን pointer አችን ከነዚህ ውስጥ ካሉት ውስጥ እንመርጣለን ቁጥሩን እንደ ምንለካው መጠን አይነት ገምተን ማለት ነው። ይሄኛውን በምንለካበት ሰዓት ላይ ግን ጥቁር እዛው COM ላይ የሆንና ቀይ ላይ እናደርገዋለን። maximum አችን እስከ 200 milli ampere fused ለሆኑ device ኦች መለኪያ እዚህ ጋር እናደርገዋለን ማለት ነው። ቀዩን እዚች ጋር እናደርግና ከዛ በኋላ ቀጥታ እንለካለን ማለት ነው። እንዴት እንለካለን የሚለውን ቀጣይ practically የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው በዚህ multimeter ምን እንለካለን የሚለውን ስንመለከት ሌላኛው ምንድን ነው ከ capacitance ወይም ደግሞ capacitor ኦችን የምንለካበት system ነው ማለት ነው። እንግዲህ capacitor ኦች የተለያዩ አይነት capacitor ኦች ይኖራሉ። እነዚህ capacitor ኦች በዚህ multimeter የምንለካበት ከ20 nano Fahrenheit እስከ 200 micro Fahrenheit ድረስ እንለካበታለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንንም ስንለካ ተመሳሳይ ነው። ቀዩ ገመዳችን V ላይ ይሆንና ጥቁሩ ደግሞ COM ላይ እናደርገዋለን። ወደዚህ እናዞርና ከዛ በኋላ ቀጥታ capacitor ኦችን በእነዚህ መነካካት ይኖርብናል ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር መርሳት የሌለባችሁ capacitor በምንለካበት ጊዜ ውስጡ store የሆነ እንትን ስላለው መጀመሪያ ላይ ground ማድረግና ሁለቱን በማነካካት ዜሮ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ምንድነው buzzer ወይም ደግሞ የ continuity continuity እና diode ን የምንለካበት buzzer እንለዋለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት buzzer እንላታለን። እቺ የ sound ምልክት ትሰጠናለች እዚህ ጋር ስናረጋት ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ኬብላችን እንዴት ነው የሚሆነው? ቀዩ ቀጥታ V ወይም ደግሞ ohm የሚለው ላይ እናደርገዋለን። ጥቁሩ ደግሞ COM ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄን ከሰካም በኋላ እንግዲህ function አችንን ወደ buzzer አድርገነዋል። እንደምትመለከቱት ወደ buzzer አድርገነዋል። ስለዚህ buzzer ላይ ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ካደረግነው በኋላ ሁለቱን እዚህ ጋር continuity የሚለካልን ቀጣይነት አለው ወይ መስመሩ ተቋርጧል ወይስ አልተቋረጠም የሚለውን ነገር ነው የሚለካለን። ስለዚህ ለምሳሌ እነዚህ ሁለቱን ባነካካቸው ምን ይሰጠኛል? ድምፅ ይሰጠኛል። ድምፅ ከሰጠኝ አልተቋረጠም ማለት ነው። ይሄው ይበራልም ድምፅም ይሰጠኛል። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው መስመር በምንለካበት ጊዜ በተለይ የኤሌክትሪክ መስመር ከሆነ ወይም ደግሞ ዳይወዶችን ስናነካካ ድምፅ ይሰጠናል፣ መብራቱም ይበራል። የዛኔ ምንድነው ማለት ነው በትክክል እየሰራ ነው የሚለውንና በቀጣይ ደግሞ ለሞባይል ጥገና ላይ በተለይ ምንጠቀምበት እዚህ ጋር ቡዘር ላይ አድርገን ነውና ሶስተኛው ክፍል ላይ ስለ መልቲሜትር አጠቃቀም ሳሳያችሁ እዛ ላይ በደንብ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ምንድነው የምንለካው በዚህ multimeter የሚለውን ስናይ የሪዚስታንስ ወይም ደግሞ ohm ነው ሪዚስተሮችን ሪዚስተሮችን የምንለካበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት resistor ኦችን የምንለካበት ohm ነው። የተለያዩ ቁጥሮች አሉ ከ200 ጀምሮ 2000፣ 20 200 ሺህ እያለ 2 ሚሊዮን እስከ 20 ሚሊዮን ድረስ ይለካልናል ohm ማለት ነው። እዚህ ጋር በዚህ ምንድን እንለካለን? resistance ን ወይም ደግሞ resistor ኦችን እንለካበታለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንንም ስንለካ ተመሳሳይ ነው። ቀዩ ገመዳችን V ላይ ይሆንና ጥቁሩ ደግሞ COM ላይ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ቀጥታ resistor ኦችን resistor ኦችን በማነካካት በማነቃቃት አንደኛውን በአንደኛው አንደኛውን ከአንደኛው ጋር ስናነካካው እዚህ ጋር የሚሰጠን reading የዛኛው electronics device ወይም ደግሞ የሪዚስታንሳችን ልኬቱ ያንን ያክል ነው ማለት ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው በዚህ multimeter ምንድነው የምንለካበት የሚለውን ስንመለከት እዚህ ኤችኤፍ ኢ ላይ አድርገን የምንሰራበት ምንድን ነው? ትራንዚስተር የምንለካበት ነው ማለት ነው። ትራንዚስተር እንግዲህ ትራንዚስተር ያው ስንማር ከዚህ በፊትም ተምረነዋል። ትራንዚስተር የምንለካው በዚህ PNP ወይም ደግሞ NPN በሚለው ቀዳዳ ውስጥ ነው የምናስገባው። እንግዲህ ካስታወሳችሁ ስለ ትራንዚስተር ስንማ ትራንዚስተር ማለት ሶስት እግሮች ያሉት ሶስት እግሮች ያሉት እንትን ነው እናየዋለን በ practical። እነሱን በምንለካበት ሰዓት ላይ ግን PNP ወይም ደግሞ NPN ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ቀዳዳችሁ ውስጥ እዚህ ውስጥ ይሄንን መጀመሪያ ፖይንት ትራንዚስተራችንን ኤችኤፍኢ የሚለው ላይ እናደርገውና ከዛ በኋላ ምንድነው transistor ኣችንን NPN ከሆነ ከታች PNP ከሆነ ደግሞ ከላይኛው መስመር ላይ በማድረግ እንለካበታለን ማለት ነው። እንግዲህ PNP ወይም ደግሞ NPN የምንለው ትራንዚስተር አይነት ምንድን ነው? የተሰራው ያኛው ትራንዚስተር የተሰራው ከሁለት ከሁለት N material እና ከአንድ P ማለት ነው። NPN ከሆነ ፒ ኤን ፒ ከሆነ ደግሞ ከሁለት P material ና ከአንድ N material የተሰራ ነው ማለት ነው ያ ትራንዚስተር ማለት ነው። ስለዚህ በእይታ አናቃቸውም። ብዙን ጊዜ ምንድነው የሚለዩት በእግራቸው ወይም ደግሞ በ angle ኡ ነው ልንለየው የምንችለው። ግን የማይለይም ከሆነ ችግር የለውም። ቀጥታ ተመሳሳይነት ስላላቸው NPN ላይ ለክተን ነው ምንም ቁጥር የማይሰጠን ከሆነ PNP ነው ማለት PNP ላይ እንለከዋለን። ሁለቱም ላይ የማይሰጠን ከሆነ ደግሞ ብልሽት አለበት ወይም ደግሞ ተበላሽቷል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት multimeter ኣችንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ካልን ግን ምን ምን አይነት ጥንቃቄዎች ያስፈልጉታል multimeter ስንጠቀም የሚለውን ወሳኝና ማወቅ ያለብን ነገር ነው። ምክንያቱም multimeter ስንጠቀም ወይም ደግሞ ማንኛውንም አይነት electronics device ስንጠቀም የተለያዩ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዛ እንዳይከሰቱ ግን መውሰድ ያሉብን ጥንቃቄዎች አሉ። ስለዚህ ይህን ማልቲሜትር ስንጠቀም ምን ምን ቦታ ላይ እንጠቀማለን የሚለውን ልግለጽላችሁ። የመጀመሪያው ምንድን ነው ተቀጣጣይ ጋዝና ፈንጂ ያሉበት አካባቢዎች ላይ መጠቀም ፈጽሞ አይገባም። ሁለተኛው ደግሞ በ multimeter ኡ ከተቀመጠው range በላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር AC voltage ስንለካ ከ200 እስከ 1000 ነው። ከዚህ በላይ የሆነ range መጠቀም የለብንም። እዚህ ጋር ከተቀመጡት range ኦች በላይ በተለይ ከፍተኛውን መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ከዛ በላይ ከሆነ multimeter ኣችንን damage ሊያደርግብን ሊያቃጥልብን ይችላልና ማለት ነው። ሌላው multimeter ኡ ከተሰበረ ወይም ደግሞ በትክክል የማይሰራ ከሆነና on off በትክክል የማያደርግ ከሆነ multimeter ኡን መጠቀም የለብንም። ከተበላሸም በትክክል የሚጠግን ትክክለኛ ባለሙያ ላይ ወስደን ማስጠገን ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ከመጠቀማችን በፊት ኬብሎቹ በትክክል ኬብሎቹ ምንም አይነት እንትን የላቸውም ወይ የተላጠ ነገር የለውም፣ ኤሌክትሪክ ምናምን ነገሮች ነው እዚህ ጋር የምንለካው። ስለዚህ በትክክል እነዚህ wire ኦች ወይም lead ኦቹ በትክክል የተገናኙ ናቸው ይሰራሉ ወይ፣ እንደዚሁም ደግሞ ኬብሉ ምንም አይነት የተቆረጠ ወይም የተላጠ ነገር የለበትም የሚለውን ነገር በደንብ check ማድረግ ያስፈልጋል። የአካባቢውን ሁኔታ እዛ አካባቢ ላይ ችግር የማይፈጥር ነገር መሆን አለበት። አካባቢያችንን በደንብ ማየት አለብን። እጃችን ከሌላ ኤሌክትሪክ ጋር ኤሌክትሪክ ከሆነ ምንለካ አጠገባችን ያሉትን ነገሮች በደንብ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ራሳችንንም መጠንቀቅ ስላለብን፣ ሌላው ምንድን ነው ከተበላሸም ደግሞ ወደ ትክክለኛ ጥገና ባለሙያ በመውሰድ ማሰራት ያስፈልጋል። ሌላው የባትሪ ምልክት እዚህ ጋር ባትሪ positive እና negative ምልክት ያለው display ያደርግልናል። የዛኔ ምንድን ነው የሚሰጠን ማለት ነው መውሰድ ያለብን ጥንቃቄ ያ ባትሪ አልቋልና ቀይሩ ማለት ነው። ስለዚህ ባትሪውን መቀየር ይኖርብናል። ትክክለኛ የሆነ reading ሊሰጠን የሚችለው ባትሪው በሰዓቱ ምልክት ሲሰጠን መቀየር ከቻለ ነው። ዘጠኝ volt የሚሆነውን ባትሪ replaceable ነው አውጥተን መልሰን ሌላ አዲስ ባትሪ ማስገባትና መለካት ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ጉዳት እንዳይደርስብን የተለያዩ ጥንቃቄዎችን ጓንትን ጨምሮ የተለያዩ ጥንቃቄዎችን ከኤሌክትሪክ ጋር የተያያዙ ነገሮች ስለሆኑ ራሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል። በእጃችንም ስንነካ በተለይ ኤሌክትሪክ በምንለካበት ሰዓት ላይ ከነዚህ ከሃንድሎቹ ማለፍ የለበትም። ከሃንድሎቹ ማለፍ የለበትም። እጃችን እነዚህን ከነካ ሾክ አድርጎ እኛንም ሊይዘን ስለሚችል እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ component ኦች በእጃችን በተለይ ሁለት እጃችን አንደኛው ይሄ አንደኛው የሚነካካ ከሆነ የተሳሳተ reading ም ሊሰጠን ስለሚችል እነዚህን ከመንካት መቆጠብ ይኖርብናል። ሌላው ደግሞ ኤሌክትሪክ ከሆነ ደግሞ ስለሚይዘን እነዚህን tip ኦችን ከመንካት መቆጠብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው የምንለካቸው component ኦችን በትክክል ማወቅና ስንለካ ስንለካ እዚህ ጋር የተለያዩ display ዎች ይኖራሉ። የማስጠንቀቂያ display ዎች አንዳንድ ጊዜ አንድ ሊያነብ ይችላል። አንድ በሚያነብበት ሰዓት ላይ over የሆነ ወይም ደግሞ multimeter ኡ መለካት ከሚችለው አቅም በላይ የሆነ ነገር እየለካን ስለሆነ እንድናቆም የሚሰጠን ምልክት ነው። ሌሎችም የተለያዩ ምልክቶች እዚህ ጋር የማስጠንቀቂያ ምልክቶች በሚኖርበት ሰዓት ላይ ወዲያውኑ በማቆም መለካታችንን በማቆም እና off አድርገን ወዲያውኑ refer ማድረግ ይኖርብናል። manual ኦች አሉ፣ የራሱ አብሮ የሚመጡ manual ኦች፣ እነሱን መጣል የለብንም። እሱን ቀጥታ እያነበብን ምንድን ነው የተሳሳትኩ ስህተት የሚለውን ነገርና እና የምንለካው ነገር በትክክል አውቀን የተሳሳትነውን ነገር ስህተታችንን አርመን መቀጠል ነው እንጂ ያለብን የተሳሳተ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር caution ወይም ደግሞ ማስጠንቀቂያ እየሰጠን display ያደረገልን የምንቀጠል ከሆነ መልቲሜትራችን ሙሉ በሙሉ ልናጣው ልናቃጥለው እኛም ላይ ደግሞ ጉዳት ሊደርስብን ይችላል ሊቃጠል ስለ እንግዲህ በባለፈው ባሳየኋችሁ በመልቲሜትሬ እኔ ጋር ባለው multimeter አቀማመጥ መሰረት ከግራ ወደ ቀኝ ነው የምንሄደው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የምትመለከቱት የመጀመሪያው ምንድን ነው direct current voltage ወይም ደግሞ DC volt የምንለው ነው መጀመሪያ የምንለካው። DC volt ን ለመለካት እንግዲህ ጥቁሩ COM ላይ ነው የሚሆነው፣ ቀዩ ደግሞ V ወይም ደግሞ ohm ወይም ደግሞ ቮልቴጅ ወይም ደግሞ ohm የምንለካበት ላይ ይሆናል ቀዩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደምናደርገው እንደምንለካው አይነት እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ የምንለካውን መጠኑን የምናውቀው ከሆነ እዚህ ጋር ቮልቴጆቹን እንመርጣለን ማለት ነው። እኔ አሁን ዘጠኝ ቮልት ያለው ባትሪ ለካለሁኝ ዘጠኝ ቮልት ነው ተጠቅሜበታለሁ። በእርግጥ ስንት እንደደረሰ አሁን ላይ ማወቅ ስለምፈልግ ዘጠኝ ቮልት ደግሞ የሚገኘው ከሁለት ላይ ብናደርገው ዘጠኝ ቮልት አያነብልንም። ስለዚህ ከሁለት በላይ ያለው ደግሞ ሀያ ነው። ስለዚህ ሀያ ላይ አድርግና እለካለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ ነው ባትሪው። ባትሪውን ስለካ negative ን negative ላይ positive ን ደግሞ positive ላይ አደርጋለሁኝ። ይሄው እንደምትመለከቱ 6.8 አካባቢ ቮልት አለው ማለት ነው። ይሄ ባትሪ እንደምትመለከቱ 6.8 ቮልት የሚሆን አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደስ የሚለው negative እና positive ን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ብናዞረው ይሄን negative ን ወደዚህ positive ን ወደዚህ ብናዞረው ይሄው እንደምትመለከቱት negative እና positive ን እዚህ ጋር negative ያመጣል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው አቃይራችሁታል እያለን ነው ማለት ነው። negative በሚያነበት ሰዓት ላይ ትክክል አይደለም የኬብል አያያዛችሁ እያለን ስለሆነ በቀጥታ እንደገና መልሰን አስተካክለን ስናነበው ይሄው እንደምትመለከቱ ስትመለከቱት positive ሆኖ ስድስት ነጥብ ስምንት ያነብልናል ማለት ነው። በዚሁ ላሳውቃችሁ ብዬ ነው። ይሄው ይሄንን ለክተናል። ከፈለግን ሌሎችንም እንደዚሁ ባትሪዎችን መለካት እንችላለን። ይሄን ስንለካ ግን ሀያ ላይ አናገኘውም። ስለዚህ ወደ ታች እናወርደዋለን፣ ሁለት ላይ እናደርገዋለን። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት remote ድንጋዮች እስከ አንድ ነጥብ አምስት ቮልት ስለሆኑ ይሄንንም እንደዚሁ negative ን በ negative በኩል ይሄ የምትመልከቱ negative ነው፣ ይሄ የምትመልከቱ positive ነው። ስለዚህ negative ን እዚህ ጋር positive ን ደግሞ እዚህ ጋር አድርገን እንለካለን። ይሄው እንደምታዩት አንድ ነጥብ አምስት አንብቦልናል ማለት ነው። ባትሪ የባትሪ እንግዲህ ከሞባይል ጋር ተያይዞ ደግሞ የሞባይል ባትሪዎች ምን ያክል ያነባሉ የሚለውን ስንመለከት መጀመሪያ መለየት ያለብን ምንድን ነው የባትሪው እና negative የትኛው ነው የሚለውን ነገር መጀመሪያ መለየት ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት positive እዚህ ጋር በግራ በኩል ያለችው ነች፣ negative ደግሞ በቀይ በኩል ያለችው ነች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት positive ን በዚህ ጋር negative ን ደግሞ እዚህ ጋር እናነካካለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው በዛ መሰረት እናስቀምጣለን። ይሄው negative ን እዚህ ጋር ስናገናኝ positive ን ደግሞ ባትሪ ስንለካ እንግዲህ ብዙዎቹ ባትሪዎች ከ3.7 እስከ 4.2 ድረስ የሚለኳሉ። ስለዚህ ይሄንን ለማግኘት ደግሞ ምን እንደምናደርገው ሀያ ላይ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር multimeter አችንን reading ኡን ሀያ ላይ እናደርግና እንለካለን ማለት ነው። እንዳያችሁት ቅድም negative እዚህ ጋር ነች፣ positive ደግሞ እዚህ ጋር ነው። ሁለቱን ስናገናኝ ይሄው 3.4 ይሰጠናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንለካለን። እስቲ ይሄኛውን ባትሪ እንየው ምን ያክል እንደሚያነብ እንደምትመለከቱት positive positive በዚህ ነች፣ negative እዚህ ጋር ነች። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ኔጌቲቭን እዚህ ጋር አገናኛለሁኝ፣ positive ን ደግሞ እዚህ ጋር አገናኛለሁኝ። ከዛ በኋላ reading ኡን አነባለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት 3.8 ያነብልኛል ማለት ነው። ሌላውና ሁለተኛው በባለፈው ባሳየዋቸው መሰረት የምንለካው ምንድን ነው? alternate current voltage ወይም ደግሞ AC voltage የምንለው ነው ማለት ነው። AC voltage ን ለመለካት እንግዲህ በባለፈው እንደነገርኳችሁ ይቺ ቀዩዋ V ወይም ደግሞ ohm የምትለው ላይ ነው የምትሆነው። ጥቁሩ ደግሞ ምንጊዜም ከኮም ከሚለው ላይ አንነቅለውም፣ COM ላይ ነው የሚሆነው። እንግዲህ alternate current voltage ን በምንለካበት ሰዓት ላይ ምንድነው የምናደርገው ብያቸዋለውኝ የምንለካው የቀጥታ ከኤሌክትሪክ ጋር የተያያዘ ወይም ደግሞ ከዋናው ኤሌክትሪክ መስመር ጋር የተያያዙትን ስለሆነ የምንለካው ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ገመዶች የተላጡ መሆን የለባቸውም። እነሱን check ማድረግ አለብን። ዙሪያችንን ደግሞ አደጋ የሚፈጥር ነገር መኖር የለበትም። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር off ነው ያደረግኩትኝ። on አላደርገውም። መጀመሪያ setting ኡን ካጨረስኩ በኋላ ነው on ማደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመለካት ምንደው ማደርገው የምታውቁት ከሆነ የምትለኩትን ቮልቴጁ ምን ያክል እንደሆነ የምታውቁት ከሆነ እዛ ላይ ታደረጋላችሁ። እንደምትመለከቱት alternate current ቮልቴጅ የምንለው እዚህ ጋር ነው ያለው። ከ750 ጀምሮ 222 አለ። የቤት ውስጥ መብራት ስለሆነ እኛ የምንለካው ከ220 እና ከዛ በላይ ስለሆነ የሚሆነው 750 ላይ እናደርገዋለን። ምክንያቱም 200 ላይ ካደረግነው ያንሳል ስለዚህ ከፍ ያለው ከፍተኛው ላይ 750 ላይ እናደርግና ይሄንን ከዚህ ጋር ሴቲንጋችንን ካስተካከልን በኋላ እንደምትመለከቱት ምንድነው የምናደርገው ቀጥታ እነዚህን የምንፈልገው ቦታ ላይ ያለውን ኤሌክትሪክ ለመለካት ሁለቱን ኬብሎችን እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ሁለቱን እናስቀምጣለን። እንደምትመለከቱት ሁለቱን ኬብሎች ይሄው እዚህ ጋር አስቀምጣለሁኝ። ከዛ በኋላ ካስቀመጥኩኝ በኋላ ቀጥታ ምንድነው አደርገው on አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይው እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር ሁለቱንም ቀዳዳዎች ላይ አስገብቻቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን on አደርገዋለሁ። ይው እንደምትመለከቱት መቁጠር ጀምሯል ማለት ነው። ይው ስንት ይላል? 211 ቮልት እያነበበልኝ ነው ማለት ነው። 214 ቮልት አነበበልኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው የምንለካው ማለት ነው። የሁለተኛውን ወይም ደግሞ ሌሎችንም እንደዚሁ መለካት ብፈልግ ቀጥታ ዝም ብዬ እንዳለ አይደለም እንትን ምለው off ካደረኩኝ በኋላ ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ሌሎችን መለካት ከፈለኩኝ የምለካው ይሄንን ካጠፋው በኋላ ነው። ወደ ቀጣዩ በዚሁ step መሰረት ነው የምንሄደው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል። ኤሌክትሪክ ስለሆነ ራሳችን ለአደጋ ማጋለጥ የለብንም ማለት ነው። ሶስተኛው የምንለካው ምንድ ነው? alternate current ampere ነው ማለት ነው። alternate current ampere እንግዲህ ተመሳሳይ ነው አካሄዱ። ግን እዚህ ጋር አሁን ኤሌክትሪክ ምናምን የቀጠልኩትኝ ስለሌለኝ ተመሳሳይ ነው አካሄዱን አሳያችኋለሁ። alternate current ampere ላይ በምንለካበት ጊዜ እዚህ ጋር አድርገን maximum ኡ ከ20 አምፒር በላይ ያልሆነ ከሆነ ደግሞ ቀጥታ እዚሁ ጋር አድርገን ቀዩን ከዚህ ነቅለን እዚህ ጋር አድርገን እንለካለን ማለት ነው። አሁን ግን የማሳያችሁ ምንድነው direct current ampere ነው ማለት ነው። direct current ampere እንዴት እንለካለን የሚለውን እሱን አሳያችኋለሁ። እሱን ስንሰራ እንግዲህ ቀዩ የቱ ጋር ነው የሚሆነው? ጥቁሩ እዚህ ጋር እዛው com ላይ ይሆንና ቀዩ ደግሞ milliampere የሚለው ላይ ወይም ደግሞ ከ20 maximum 20 milliampere ድረስ የሚለካበት የሚለው ላይ እናደርግና ይችኛዋን ከ alternate current ወደ direct current እናመጣና እንለካለን። እንግዲህ direct current በሲሪስ ወይም ደግሞ በ parallel ሊሆን ይችላል። እንደምትመለከቱት የዚህ አይነት ሊሆን ይችላል። ይሄን ለመለካት እንግዲህ ምንድን ነው የምናደርገው? በመጀመሪያ ላይ የባትሪውን ወይም ደግሞ የምንለካውን ነገር negative ን ከአንደኛውን እግሩን ከባትሪ negative ጋር እናያይዛለን። ሌላኛውን እግሩን ደግሞ ከ multimeter negative ጋር ወይም ደግሞ ከጥቁር ጋር እናሳየዋለን። እዚህ ጋር pause አድርጌ ላሳያችሁ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? የ positive ን ደግሞ የ multimeter ኡን positive ከባትሪ positive ጋር እናገናኛለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት። በኋላ ልክ connect ስናደርገው እንደምትመለከቱት ያነብልናል ማለት ነው 836 ነጥብ 6 አምፕ ሌላው የምንለካው እንግዲህ ምንድን ነው capacitor ን እንለካለን ማለት ነው። capacitor ኦችን የተለያዩ አይነት ካፓሲተሮች እንለካለን ማለት ነው። capacitor ኦችን በምንለካበት ጊዜ ላይ እንግዲህ ከ20 ጀምሮ እስከ 200 microfarad ድረስ አለ። እኛ እንመርጣለን። የምናውቀው ከሆነ ብዙውን ጊዜ ይታወቃሉ ቁጥራቸው። ስለዚህ ቁጥራቸውን እናይና በዛ መሰረት ቁጥሩን እዚህ ጋር እናስተካክላለን። እዚህ ጋር እንዳትሳሳቱ ኬብሎቹ ቀዩ እዚህ ጋር milliampere የሚለው ላይ ወይም ደግሞ maximum እስከ 200 milliampere የሚለው ላይ እናደርገውና ጥቁሩ እዛው com ላይ ጥቁሩ ምንጊዜም com ላይ ነው የሚሆነው እዛ ጋር እናደርግና ለምሳሌ ይሄኛው ስንመለከት ብዙዎቹ ብዙን ጊዜ capacitor ኦች እነዚህ ትላልቅ የሆኑ capacitor ኦች ላይ ጽሁፉ ቀጥታ ይኖራል። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 450 ቮልት 10 microfarad ይላል። ስለዚህ እስቲ እንለካው። እኛ ደግሞ ከመለካታችን በፊት ግን capacitor ኦችን ከመለካታችን በፊት ከውስጥ ብዙ ጊዜ እንትን ሊኖራቸው ስለሚችል መጀመሪያ short እናደርገዋለን ማለት ነው። ሁለቱን እንደዚህ አድርገን እናገናኛቸውና ምን ምንጊዜም capacitor ስንለካ short ካደረግን በኋላ ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት ሁለቱን እንትኖችን አንደኛውን ከአንደኛው ጋር አንደኛውን ከአንደኛው ጋር ስናነካካ እዚህ ጋር reading ይሰጠናል ማለት ነው። በዛ መሰረት እዚህ ጋር ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ሁለት microfarad አይደለም። ስለዚህ አስር ስለሆነ ሀያ ላይ አደርገዋለሁኝ። reading ኡን ሀያ ላይ አደርግና እንደምትመለከቱት ይሄው እለካለሁኝ ማለት ነው። ይሄው ሁለቱን ሳገናኝ ስንት ሰጠኝ? ሰባት ነጥብ አራት ሰጠኝ ማለት ነው። አስር ነው የሚለው ግን በትክክል የሚለካው ሰባት ነጥብ አራት ነው ማለት ነው። ይሄ በዚህ መሰረት ይሄው ሌላም ተጨማሪ መለካት ብንፈልግ short እናደርገዋለን። short ካደረግነው በኋላ እንደምትመለከቱ እዚህም ጋር ጽሁፍ አለው ማለት ነው። ጽሁፉን እናነበውና አራት መቶ ቮልት አንድ ማይክሮፋራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አንድ ደግሞ የሚገኘው እዚህ ጋር እናስተካከላለን። ሁለት ማይክሮፋራት የምትለዋ ላይ እናደርጋትና ቀጥታ እንለከዋለን ማለት ነው። አንደኛውን ከአንደኛው ጫፍ አንደኛውን ከአንደኛው ጫፍ ስናገናኘው ቀጥታ ምን ይሰጠናል ማለት ነው። ሪዲንጉን እዛ ጋር ያነብልናል ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት ይሄው 0.9 አንድ ነው ብለን ነበረ 0.9 ሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ መልቲሜትራችንንም በዚሁ ትክክለኛ እየሰራልን እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ይቺ የዚህ አይነት ካፓሲተሮችም አሉ። የዚህ አይነት የምታውቋቸው የተለያዩ አይነት ካፓሲተሮች አሉ። ሞባይል ላይ ስንመጣ ደግሞ ሌላ በቀጣዩ ትምህርታችን ማሳያችሁ ነው። የዚች አይነት ማለች ይችኛዋ ደግሞ ከሁለት ማይክሮ ፋራት በታች ስለሆነች እስችንም እስቲ እንለካ ስንት እንደምትሆን እዩት እንለካው ያው ምንጊዜም short ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ብያችኋለሁኝ። ይሄው እዚህ ጋር ነው የምትመለከቱት፣ አላነበበችም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ወደ ታች እንቀንስለታለን ማለት ነው። እንቀንስለትና ከቀነስን በኋላ እንደገና መልሰን ስናገናኘው ትክክለኛውን reading ይሄው ዜሮ ነጥብ ስምንት እንደሆነች ያነብልናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እየቀያየርን እንሰራለን ማለት ነው። ሌላው የምንለካው እንግዲህ ምንድነው continuity ነው። continuity የምንለው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት ድምፅ የምትሰጠን ወይም ደግሞ የአንድን circuit መቋረጥ ወይም ደግሞ አለመቋረጡን ወይም ደግሞ ኬብልም ከሆነ ኬብሉ ተቋርጧል አልተቋረጠም የሚለው የምንለካበት ነው። እዚህ ጋር buzzer ወይም ደግሞ continuity እንላታለን። እዚህ ጋር ቀስቱ እናደርግና ቀዩ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ እንነቅልና V ወይም ደግሞ ohm የሚለው ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እናደርገዋለን። በዚህ መሰረት እዚህ ጋር ካደረግን በኋላ ቀጥታ ምንድነው የምናደርግ? ሁለቱን ስናገናኛቸው እዚህ ጋር አድርገን ድምፅ ይሰጠናል። ይሄው መብራትም ትበራለች፣ ድምፅም ይሰጠናል ማለት። ስለዚህ ለካውን ነገር ለምሳሌ የዚህ አይነት ኬብል ከሆነ የኬብሉ እንደዚህ አይነት ኬብሎች ብዙ ጊዜ ያጋጥማሉ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ላይ። ስለዚህ የዚህን ኮንቲኒዩቲ እያንዳንዱ መስመሮች ይሰራሉ ወይስ አይሰሩ የሚለውን ለማወቅ አንደኛውን ጫፍ በዚህ በኩል አገናኘውና አንደኛውን ጫፍ በዚህ በኩል አገናኘውና በዚህ በኩል ደግሞ ሌላኛውን ጫፍ ቀጥታ በሷ በሷ አቅጣጫ ያለውን ቀጥታ ስንለካ ድምፅ የሚሰጠንና የሚበራ ከሆነ በትክክል እየሰራ ነው ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት ይሰራል። ሁለተኛው ላይ እናደርጋለን፣ እንደዚሁ እንሞክራለን። በዚህ መሰረት አሁንም ከበራና ድምፅ ከሰጠን continuity ይሰራል ማለት ነው። በሌሎች እንትኖች ላይም ደግሞ ሞባይል ቦርዶች ላይ ስንመለከት ሞባይል ቦርዶች ላይ እንደምትመለከቷቸው እነዚህ circuit ኦች ናቸው የምትመለከቷቸው። ጥቁር ይሁን እንጂ ራሱን የቻለ electrical መስመር ነው፣ የኤሌክትሪክ ወይም ደግሞ circuit ነው፣ printed የሆነ ነው ማለት ነው። ይህንን እያንዳንዱ በምነካበት ሰዓት ላይ ድምፅ የሚሰጠን ከሆነ continuity ው የሚሰራ ነው ማለት ነው። ተመልከቱ። አሁን ይሄንን መስመር ላሳያችሁ። ይችኛዋን ነክቼ እዚህ ጋር በምነካበት ሰዓት ላይ ይጮሃል፣ ይበራል ማለት ነው። ስለዚህ continuity ትክክል ነው። እስከ መጨረሻው ይሄው ይሄው። ሌላ ቦታ ላይ ብነካ ግን አይበራም። ይሄው እንደምታዩት፣ ምክንያቱም continuity የለም ተቋርጧል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄ መስመር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ እየሰራ ነበር፣ ይሰራል። ነገር ግን እዚህ ጋር ብቆርጠው ይሄን መስመር ከመሃል እዚህ ጋር ብቆርጠው ምን ይሆናል? ይቋረጣል ማለት ነው። ይሄው ይሄው ይሄን ቦታ ቆረጥኩትኝ። አሁን ብሞክረው ግን አሁን ብሞክረው ምን ይሆናል ማለት ነው ድምፅ አይሰጠኝም ማለት ነው። ድምፅ አይሰጠኝም፣ ምክንያቱም ተቋርጧል፣ አቋርጨዋለሁ መስመሩን። ያንን መስመር የግድ መፈለግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እንሞክረው መጀመሪያ። ይሄው እንደምትመለከቱት ቅድም ድምፅ ሲሰጠንና ሲበራ የነበረው እዚህ ጋር ስለቆረጥኩት ብቻ ይሄው ማብራቱን አቆመ። ስለዚህ jumper ተጠቅመን ይሄን ሁለቱን መስመሮች እንዲገናኙ እናደርጋለን ማለት ነው። በቀጣይ በደንብ ሞባይል ላይ ስንሰራ የምናየው ይሆናል። እሺ ሌላኛው የምንለካው ደግሞ ምንድን ነው? resistor ነው። resistor እንግዲህ ቅድም capacitor ለክተናል። አሁን ደግሞ resistor በ ohm የምንለካው ማለት ነው። resistor አለ። resistor ን ለመለካት እዚህ ጋር የ ohm ምልክቶች ያሉበት ላይ ከ200 ጀምሮ 2020 20 እያለ እስከ 20 ሚሊዮን ohm ድረስ ያነብልናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት resistor ኦችን እንለካለን ማለት ነው። የተለያዩ አይነት resistor ኦች አሉ። እኛ ስቲ የኤሌክትሮኒክስ resistor ኦችን እንለካ። በቀጣይ የሞባይሎችን ስለማሳያችሁ የእነዚህን ሬዚስተሮች እስቲ እንለካ። ይሄን ለመለካት እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኬብሉ ጥቁሩ እዛው COM ላይ ነው፣ ቀዩ ደግሞ V ወይም ደግሞ ኦህም የሚለው ላይ እናደርግና ቀጥታ እጃችን መንካት የለበትም። የዚህ አይነት እንትኖችን ስንሰራ ይኸው ጎላ አድርጌ ያሳያቸዋለውኝ የዚህ አይነት ስራዎችን በምንሰራበት ሰዓት ላይ እንደምትመለከቱት ቀጥታ ሁለቱን ነው እዚህ ጋር የምናነካካው። ያነካካበት ሰዓት ላይ reading ኡ ያው እንደምትመለከቱት reading ኡን ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላም ተጨማሪ ይሄው ድጋሚ ሌላም እንዳሳያችሁ ይሄው እንደምትመለከቱት ይሄንንም በዚሁ መሰረት በእጃችን ከነካ ነው የተለየ reading ስለሚሰጠን ነው። የተለየ reading እንዳይሰጠን ይሄው ሁለቱን ስንነካ ቀጥታ reading ይሰጠናል ማለት ነው። በምትመለከቱት መልኩ በዚህ መሰረት resistance ንም ወይም ደግሞ resistor ን መለካት እንችላለን ማለት ነው። የሚያነብልን በ ohm ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ ነው። ሌላኛው የምንለካው ምንድነው? እንግዲህ በ multimeter ኣችን መሰረት ሌላኛው የምንለካው የመጨረሻው ምንድነው? transistor transistor ን የምንለካበት ነው። ትራንዚስተር እንግዲህ ለመለካት hFE የሚለው ላይ እናደርገዋለን። hFE ላይ እናደርግና pointer ኣችንን ከዛ በኋላ እንግዲህ የመጨረሻው ነው ይሄ የምንለካው። ከዛ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር PNP እና NPN የሚል አለ፣ ባለፈው አሳይቻችኋለሁኝ። ስለዚህ ትራንዚስተሮች የዚህ አይነት ትራንዚስተሮች ናቸው እንደምትመለከቱት ባለ ሶስት እግር ያላቸው ከዛም በላይ ያላቸው እግር ይኖራሉ። ስለዚህ እኛ ምንድነው ምና የምናደርገው ኤንፒ ወይም ደግሞ ኤንፒ መሆኑን አናውቀውም ብዙውን ጊዜ። ስለዚህ ከታችኛው ላይ እዚህ ጋር እንሰካለን። በመጀመሪያ አንደኛው ላይ እዚህ ጋር ካሰራ ላይኛው ላይ እንሰካለን ማለት ነው። ቀጥታ ስንሰካው reading እዚህ ጋር ይሰጠናል። እንደምትመለከቱት ይሄው ታች መጀመሪያ NPN ላይ እስቲ ልሰካው። ይሄው NPN ላይ ያስገባውትኝ እየሰራ አይደለም። ስለዚህ NPN አይደለም ማለት ነው። እስቲ ከላይኛው ላይ ደግሞ reading ሰጥቶኛል ማለት ነው። የተለያዩ የሞባይል component ኦችንም ሆነ ኤሌክትሮኒክሶችን በዚህ መሰረት መለካት እንችላለን።